excede todo o seu traballo, sin pedir nada, que nos cedeu esta exposición é Joan Carlos Barreiro. Digo isto, xa sei que ele o mellor non lle vai gustar, porque non lle gusta nada resumir, diga, xa me dixo, non digas nada. Digo, non, teño que te digo, porque eu non digo nada que non seña certo. Entonces, Señoría. Quen diseñou, quen fixo, quen elaborou, quen investiu nesto centos de horas foi Xoan Carlos Garrido. Xoan Carlos Garrido é como un de tantas personas que temos neste país que traballa un pouco as causas perdidas. E entón, <laughs> traballa polas causas perdidas que non serán perdidas, non perdidas, creo que nunca serán perdidas, pero de alguna forma son causas perdidas porque persiguen unha rentabilidade inmediata. Non é posible conseguir unha rentabilidade inmediata de ser nosotros. Santiago, San Carlos David é unha desas persoas que traballan un pouco para as causas perdidas. E unha persona que, moi sincera que está un pouco, non así, dicindo, eh, pero que dices? Digo a verdade, San Carlos David. Ben, Tens que dicirnos unhas palabras e contarnos que é o que te levou a investir tanto tempo e a facer todo este traballo inmenso. Sin ninguna axuda institucional e sin ninguna axuda de ningún. Bueno, quen dedicou moitas horas foi Castela. moito, moito esforzo, moito traballo, xa primeiro traballo no museo eh, na no Seminario de Estudos Galegos foi sobre os cruceiros. O seu último traballo estando no leito de Rimorca, foi sobre os cruceiros. E, efectivamente, eh, Castelao chamaba de Ofer Pedrallo o Homem das cruces e, e realmente eh, non era moi delicioso, ¿verdad? <laughs> era porque trataba de comprender ao ser humano. Unha cruz non deixa de ser un ser humano eh, mínimo, unha estrutura mínima e, e a cruz é un símbolo pre-cristiano que trata e, eh, originariamente de trascender o que, o que é a desaparición que é algo que nos costa asumir a nosa vida, non? E, e, que, que dunha persona, sobre todo. E ela acababa de perder unha persoa fundamental na, súa vida, que era o seu fillo, e superar unha morte dun fillo, ás veces é imposible, é eu creo que sí. Eles eh, estaban nun momento onde xa prácticamente estaban derrotados, un vital, estaba unha depresión exínia e eh, que lle daba vergonza incluso, que Castelao quedara completamente cego, eh, Virginia, si se ve aí nas fotos e nos retratos que lle fixo Castelao, por exemplo, ese, un dibuixo que lle fixo Castelao, vese como está 20 anos máis bella que 20 anos despois. Se vedes as fotos de despois, de cando, incluso cando volve do exilio, está máis nova que nese ano 29. Ese ano 29, Castelao non podía estar en Pontevedra, sequera, porque se recordaba o fillo, o levaron para Vigo, eh, eh, estaba encerrado na casa, xa o daban por perdido, e os amigos ocurreuslle eh, mandaros mandaros dous, porque aí hai un cambio tamén radical, non sei se viste esas fotos das mandaron da Fala, de todas esas non hai unha muller non aparece a, eh, as mulleres e sobre todo Virginia hasta ese ano enterado e desde esa Virginia vai estar con Castelao hasta despois de que morra Castelao vai seguir incluso participando en mítines cando non un asilio e non daban non daba abasto propio castelano Non? Pero eh, é un ano decisivo para, para, para que unha persoa con que estaba xa completamente eh, fundido eh, reaxida. E eh, foi fundamental esa viaxe, porque foi unha, unha viaxe de 4 meses onde través desa formación pétrea da moral humana que, que, que progresivamente foi adaptando como el vai describindo desde, desde, desde, desde tempos prehistóricos hasta, hasta sobre todo sobre todo a modernidade, os cruceiros, a explosión dos 15.000 cruceiros que hai por, por, por toda a Bretaña, os 15.000 cruceiros que hai por toda a Galicia, que é dous casos únicos, todo, todo o mundo, produce precisamente o, como resistencia o producto o que sea da, de, da, da, da aparición da, da modernidade, da, da, da ilustración e da, de como, como xestionar esa, esa situación. E el, como, como se pode ver ao longo de como vai eh, escribindo o seu libro. no, no vídeo reproducimos literalmente as imaxes que reflexan o que ele escribiu. Eh, tamén vai eh, reconstituíndose a, a si mesmo e eh, a propia Virginia e vemos como efectivamente eh, aparece Virginia, pero non é Virginia, e ele aparecen en fotos de, do principio como incluso físicamente se van eh, resucitando. Se van resucitando e, de feito, eh, Castelao eh, xa entra con forza no ano, no ano 30, na loita pola República, no ano 31, da ten partido comunista, e até o, o final dos seus días, cando era un momento moi crítico da, da, da súa vida nese, nese, nese momento e gracias a esta, a esta viaxe, a, esta, a este traballo Eu penso que de, de supuxo, porque foron meses de, de, de estar en contacto coa, coa natureza, coa pedra, coa arte, coa fogo. efectivamente, método de uso que reproduciu eh, xente do povo de, de Bretaña, coa lingua, coa cultura, e eh, coa, coa diversidade humana. E iso é o que son, diversidade todo o que é matar a diversidade é matar o ser humano. E, eh, e eh, o que, en, e, eh, o que representaba a Bretaña, que representaba esa, esa cultura eh, petrificada eh, que aparece no, nos calvarios, que aparecen nos seus cruceiros, eh, que son prácticamente idénticos aos nosos, é realmente a diversidade e, a, e o que nos singulariza. En ese sentido, eh, penso que eh, para mí non foi un esforzo, senón foi un placer de todas as horas que lle dediquei. Espero que o, o disfrustedes eh, e que se difunda e eh, que se valorice e o que representa a Bretaña para nós e nós para os bretóns, porque eu gracias a este traballo castelado incluso já ajudou os bretóns a saber de moitas cousas que non, que non sabían de si mesmo. Eh, moitas gracias por a a exposición aquí en Ribadeo e nada máis. Thank